Dicen que un hemisferio regula nuestra parte motora y el otro la sensorial. Y cada hemisferio se ocupa de su lado opuesto. De modo que caminar, por ejemplo, es de hecho un proceso global. Te sostienes en un pie mientras el otro avanza un paso y viceversa. Básicamente, Así es como vas caminando tu vida, un paso a la vez, alternando el punto de apoyo. Puedes aún trotar, correr y de vez en cuando brincar un poco. El por qué en tus pies, el para qué en tus manos, el cómo en tu totalidad caminar basta.